Abe maga yo se amo abe. Sabak lah juga kata orang jatuh ni kan. Dok wano masa nak murid. Buruk baik comel lawa. Ambo lah juga isteri bini abe. Abe lah juga suami tu laki adik. Bapa abe buat perangai gitu. Abe maga yo se amo abe. Tidak tuan menteri, mayu Nila juga bagi aku tahu pei pengaruh nafsu kepada kedi kamu. Malunya aku makanya kamu menikah dengan kamu menjadikan istri aku. Siapa kena aku bercerita dengan Tuan Menteri dewi? Siapa Tuan Menteri dewi mata tak nampak nyecorek pada kedi kamu? Tak suruh bila lah ambil benuh masa dulu tak kalau mula. Masa dia ambil aku tak kira masa jadi ibu mula. Awak kira jadi bulu ni Adik saya sungguh lapar dari abis kamu Tidak tuan terima yang orang Mujer panggil lagi abis para kali aku Sekarang ini aku sudah tahu doh pai atau mau Aku tahu kamu ni siapa dia tuan terima yang orang Abis kamu Yang ni lah juga abis baki usaha sadu tak kalah mulut Adik rasa kecil hati Abis jangi Abis jangi Abis siamu Tidak tuan berterima yang murah Mu jangan pergi tubuh para karya aku Lagu ni bukan kamu benci para karya aku Aku benci kepada diri kamu tuan berterima yang murah Jangi abis siamu, Jangi lah juga dia abis Loni lah juga Adik saya sungguh pada dia abis siamu. Kita tak sedut sini lah abis Kelih kabur sangat kita lagi tepatlah juga istana negeri ade tidak sini ya tepat orang kayu lego keluarga adik pun kak abe orang kayu lego juga mari abe kita pergi tidak tuan petri mayamora aku menyesal dan isah doh aku buat doli kepada adina aku tuan petri Dewi. aku tahu kamu ni tuan petri mayamora kamu asal rutuk kalau mulut kamu bukil lah juga kata mana siobi asok abe mengajar seramu abe. <laughs> Yang abe sebut abe. Betul lah juga adik saya ke abe. Betul lah juga adik cinta pada dia abe. Tidak tahu menerima yang orang. Kamu baliklah juga tempat dulu asal dulu tak kalau mula. Kamu tuan menteri Maya Mora. Asal dulu, asal silo di kamu ni. Bukilah kata manusia biasa. Kamu hatu gimana pun tuan mahu juana. Kamu balik tempat asal dulu tak kalau mula. Pergi tuan menteri Maya Mora. Nyanyi ambil Nyanyi ambil siamu Lagi ni tuan terima yang harap Mu tunjuk rupa kamu yang sebenar Aku nak tengok klik Rupa kamu yang sebenar Mu tunjuk Aku tahu dah kamu ni bukan rupa ni Kamu ada rupa lah juga Asal lu tak kalau belum mu tunjuk Baiklah juga ambil mengajar siamu Berapa kali adik rayu pula dari abis-abis tak dengar Abe nak tengok kau rupanya pernah. Aku nak geli. Aku nak geli. Kau menerima Imhora. Aku nak geli. Inilah juga abu rupa adik Abe. Abe kamu selamat tinggal dan juga Abed. Misalnya aku buat isteri Gimana botomah wajar wano Inilah juga bagi aku tahu Aku nikah kahwin dengan Jemalai sahabatlah siapa aku pergi garukan dengan adik aku Tuan Puteri Sidewi. Aku lupa pada ke rumah tangga hidup menyesal nak isah hari ni aku nak balik tau di dalam lagi Kuala Dua. Manalah juga adik aku Tuan Puteri Sidewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni. Dapat anak do, dapat cucu, dapat keluarga riuh sama geruk Cukup lekat senilini maka kenyai tidur di rumah ni basuh adik Tuan Priti Dewi adik Abai Sudah menyesal dah adik Maka jauh selama sore Ah baliklah juga di tempat asal dulu tok kalau mula Maka kenyai tidur juga mana basuh selimut rindu Berkasih saya lah juga dengan keluarga Berkasih saya juga dengan anak baru Anak lama anak kasih saya cinta menyita Di dalam kapur benar-benar Di dalam seluruh tanah Jawa